सो हाई गाइस उहाँ जाँदैछु कहाँनिर भन्यो नि रोजीहरू जानुहोस् म बसेको रुमको लोकेसन हो म यहाँ बस्छु हो अन्त म अहिले जाँदैछु टाइम भएको छ आठ बजी अहिले मङ्गलमा हो <clears throat> आठ बजेको छ र वाइन सप मुम्बईको जहाँ दारू रक्सीहरू पाइन्छ नि जहाँ जाँदैछु मेरो एउटा साथीले पठाएको छ मलाई होइन सिलाइदेऊ मेरो आज छुट्टी हो ड्युटी त्यही भएर तपाईँलाई म देखाउँछु बम्बईको वाइन सप कति कुदेछ होइन नजिकै छ मतलब दस मिनट जस्तो लाग्छ मलाई हिँडेर जानु लागि तरसा गरेर त्यो गर्नु तपाईँलाई म हेर्नुहोस् ल कसरी चाहिँ वाइन सपमा कतिको कस्तो हुन्छ यहाँको हल्का तपाईँलाई देखाउने छु ओके हा बोला काय काय बोलतो तुम्ही बोला बोला मराठी बोला हा मराठी बोला मराठीमध्ये बोला हिंदीमध्ये बोला काय बोला तुम्ही बोला तुम्ही असं तुम्ही केवळ इंटरनेट तुम्ही तुम्ही लेडीज लेडीज सेक्रेटरी गार्ड आहे बरोबर ना काय <laughs> काय करतो मी ब्लॉगिंग करतो ना असं मुंबईमध्ये काय चालतो मुंबई काय आता खबर नाही युट्यूब मध्ये माझ्या गावामध्ये हे टाकतो मी मुंबई मी काय करतो मी काय नाही करतो हां माझा गाउँबाट टाकणार इकडे हां, टाकणार तुम्ही तुम्ही पण येत आहे <laughs> चला येतोय मी आता मी काय टाकणार चालतं या आपला मार्केटिंग आहे ना हां तोच टाकणार मी मी ना okay bye bye bye good night so guys अब म जाँदैछु हल्का यहाँनिर यिनीहरू सेक्युरिटी गार्डहरू हो हो यिनीहरूसँग हल्का मस्ती यिनीहरूसँग मराठी भाषामा पनि पुरा बोल्छु नि त मुम्बईको होइन त्यही भएर एचपी अब यहाँनिर मेन त्यो हो त्यो छ यहाँदेखि उता चाहिँ अब उयो छ हो बाहिरको एरिया हो यहाँदेखि हाम्रो भित्र कम्पनी हो यहाँदेखि यहाँदेखि उता चाहिँ पुरा बाहिर कलनी हो हुन त एसपी कम्पनीको हो तर पुरा कलनी हो हो अब यहाँदेखि तल छ मेरो जहाँ जानु पर्ने वाइन सप जाँदैछु मार्केट जाँदैछु एकैछिन हेर्नु ल सो गाइस अब म जाँदैछु मार्केटिङ होइन जस्ट यहाँ मेरो जस साथी मेरो साथी मिल्यो हो किधर जा रहा है कैम्प क्याममा जा रहा है देखो मेरो को बिठा रहा है मेरो को मैं सोचा था मगर मेरा इधर मिल गया दोस्त मेरा बंदा वो कैम जा रहा है मेरे को छोड़ रहा है चलो आराम से चलो हाँ मेरो ब्लॉगिंग गर्दै जा रहा हूँ ठीक है अभी जा रहा मैं वाइन सब देखिए इधर का यस्तै हुन्छ हो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज बोल्नु धीरे से चलो बराबर मेरो रिक्सा गर्नेवाला छ रिक्सा पाँच रुपियाँ बच गया पाँच रुपियाँ बाँच्यो मेरो हो And on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste and a race, bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say I need a break I'm staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on I'm staying strong Need to move on to be what I want I'll keep dreaming on friends म चाहिँ अहिले पुगेँ हो यो चाहिँ विशाल वाइन सप दारू पाउँछ रक्सीहरू हो मैले गइदिरहेको छु यहाँ गएर हुन्छ यहाँ हेर्नु बडा सेट हाम्रो बडा सेट ओ दाइ के छ ठिक छ होइन हो पाइन्छ रक्सी त कति पाइन्छ पाइन्छ रक्सीको त अब यहीँ यो चकना हो यो चाहिँ वाइन सप हो ठुलो हरेक किसिमको रक्सीहरू पाइन्छ दारु त अब हेभी हेभी कस्तो भन्नुहुन्छ बियर दारु सब पाइन्छ मलाई एउटा एलपी एलपिसङ दिनु हो अन्त के दिनु भने नि फेरि हाम्रो सबै नेपाली दिइहालेको छ ऊ हाम्रो नेपाली दाई हो उहाँ हो नेपाली दाई छ नेपाली सेयर छ सबै हो मजा आउँछ ग्यारेन्टी <laughs> दो दाई दुइटा एलपिस्टङ दुइटा एलपिस्टङ बियर किन्दैछु दाईको लागि हो ल त्यस्तै छ हेरिहाल्नु मस्त सो मैले चाहिँ यहाँनिर दुइटा बियर किनेँ हो ल दाइ गएको ल बाई यस्तै छ हो मुम्बईको वाइन छ सप चक्नाको पनि छ चक्ना पनि पाइन्छ ओ भजिपो कितने गए भजिपो पन्ध्र भजिपो पन्ध्र रुपियाँको फेरि हो चक्नाको लागि यो बियर हो <laughs> चक्नाको लागि भजिपो पन्ध्र रुपियाँ दुईवटा भजिपो यस्तै छ हो कपडा पकडा लेके आता है ओ क्या है ये बेच मांग गोई कौन था गोई मांग कितने का प्लेट हो बीस रुपये कितने के साथ गरम बनाओगे कि ऐसे वो वो है ना ये क्या बोलता है Chinese bell Chinese bell Chinese bell हो ये चाइनीज बेल बियरसँग चाहिन्छ बिस रुपियाँ पाउँछ हो कोही आफ्नो कबाब मिल्दै हुन्छ चक्ना त फुल फुल पाउँछ मुम्बईमा फेरि चक्ना चाहिँ फेरि हेरी पाइन्छ अब गाडी पनि पाइन्छ पाइन्छ हो यही मजै छ यहाँनिर कबाब कबाबको दोकान गइन्छ कबाब कबाब हेर्दाखेरि कबाबको यहाँनिर मस्त अब को भाइ कबाब के छ कबाब कबाब क्या बोल्छ है कोटा दिएको गोटा लिवर इसका कोटा चिकनको सब फुल कोटा लिभर ललिपप हो फेरि नेपालीबाट यहाँ राम्रो छ भन्दैछ राम्रो छ राम्रो छ नेपाली बोल्नु नेपाली बोल्नु नेपाली छ कस्तो छ आप हो क्या कौन सा जात को आप मराठी हो मराठी नहीं मराठी में नहीं रहेगा कर्नाटक कर्नाटक है ना वो अन्ना कर्नाटक है वो नेपाली बोल्छ बट नेपाली ल्याङ्ग्वेज गर्छ मैं भी नेपाली बोल हिंदी कन्नड बोलता हूँ साथ साथ कर्नाटक ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ कर्नाटक किधर ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ओके अपना फ्रेंड के लिए इधर फिर साथ घर फिर गाँव ओके सो अब म फेरि वापस जाँदैछु हो तपाईँलाई वाइनसपको भिडियो देखाइदिइहालेँ यहाँको भिडियो पनि देखिहाल्नु हो मुम्बईको चाहिँ यस्तै छ भिडभाड चाहिँ छ टाउन हो सो लुगा ठिक यो फेरि पाँच रुपियाँबाट सिधो यहाँनिर रिक्सा पाउँछ होइन पाँच रुपियाँबाट सिटो रिक्सा ये वीडियो कर रहा हो यो युट्युबकै भिडियो युट्युबै यूट्यूब पे देखो आप लोग यूट्यूब पे दिखेगा है ब्लॉगिंग है यूट्यूब देखो थोड़ा अच्छा सा ठीक है के के आवाज़ जो है ना वो सुनाई दे रहा है अब ये पाँच रुपये वाला रिक्शा है ना इधर से उधर तक पाँच वाला वही भी बता रहा हूँ घर जा रहे हो ना उधर से रुपये घर जा रहे हो ना ऊपर दस रुपया ही भारत नगर हाँ वैसे ही गाँव में तो ऐसे नहीं होता है ना तो गाँव को लोग दिखाएंगे मुंबई में ऐसे ऐसा भी मिलता है ऐसे ऐसे करके आसम दार्जिलिंग का मालूम है आसम दार्जिलिंग हाँ।, हाँ उधर का पहले एक रुपये में करता था ये रिक्शा वाले को अभी बढ़ गया <laughs> हाँ। पैदल आता था हम लोग जब रिक्शा में तो कुछ नहीं था हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पे यहाँ से वहाँ जाने के लिए पैदल चलता था अभी रिक्शा हो गया कमाने के लिए सब गाड़ी गुड़ी हो गया जा रहा है आ रहा है पाँच रुपए भी दे रहा है ना पाँच रुपया भी दे रहा है पाँच रुपए होने के लिए तीस साल लगा <laughs> तीस साल लगा ना तीस साल लगा तीस साल क्या बोलेंगे ऐसा ही है अभी हो जाएगा दस रुपये भी हो जाएगा बीस रुपये भी हो जाएगा आराम से तो। है ना ये लो पाँच रुपये दे रहा हूँ थैंक यू ठीक है बाय बाय ये हो मम्मी घाला सुनी भयो होला मिक्सा म रिक्सा रोडले हो फिर जाँदैछु मार्केट हो वही सब लोग इधर ही है <laughs> हाँ क्या हुआ क्या क्या बोलता है ड्यूटी छुट्टी छुट्टी हो गया पूरा नहीं नहीं अभी नाइट में है मेरा नाइट में ड्यूटी है यूनिफॉर्म हाँ। किधर है नाइट में आके दस बजे तक पहने का ना इधर हाँ? नहीं हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है कौन है वो उधर वो साइड में आइटम आइटम है आई बोलो आई बोलो आइटम आई मेरा आइटम है आई बोल अरे बाबा इसको संभालो बहादुर को हम बोल रहे तुम्हारा बहुत अच्छा हैंडसम है बोल रहा हैंडसम है स्मार्ट है वीडियो <laughs> भी नहीं चली ठीक है आ दो फिर अंदर चलो लगे रहो लगे रहो चलो बाय बाय मिलते ओके सो गाइस फेरि म पसेछु म आफ्नो कम्पनीभित्र हो त्यस जाने फेरि त्यहाँनिर अब पुरा ऱ्याकिङ गर्छ सेक्युरिटी गार्डहरू छ हो <laughs> के भन्नु र यस्तै छ ल हाल्नुहोस् ऱ्याकिङ गर्दैन होला सायद अब त बुझ्यो होला पनि <laughs> भाइ मौसी रातै भाइ होइन म्यान सो फाइनली म आएँ होइन आफ्नो भाउ सबै छक्कै पर्दैछ बिना मतलबमा होइन आफ्नो कम्पनीभित्र आएँ अब फेरि हेरेर जाने के हुन्छ ओके सो बाई